Hello and welcome to another HDR Entertainment YouTube video. This time it's review time. Considering my native language is Dutch, I will do this review in the Dutch language. For all the international viewers of this channel, I've added subtitles which you can set up with a push of the button below. En nu door naar de orde van de dag. Deze review gaat over de GNG GR16 120 rounds midcap magazijnen van GNG. De naam doet denken dat het normale M4 M16-achtige magazijnen zijn is deels waar. Ja, het zijn M4, M16-achtige magazijnen, maar ze bevatten een feature die ze anders maken dan het gemiddelde M4-magazijn. Wat mij als eerste opviel toen ik hem uit de verpakking haalde, was de solide bouwkwaliteit. Je hebt, zeker vergeleken met mijn KSC PDW Lowcaps, echt wat in je handen en hij voelt zeer solide aan. Daarnaast stak de follower uit het magazijn, iets dat ik zelf nog nooit eerder gezien had, maar al vrij snel werd het principe hiervan duidelijk. Deze follower hoe het er ook uitziet. Zorgt er namelijk voor dat iedere bibi die je erin doet ook daadwerkelijk kan worden verschoten in je replica. Oftewel, als je een mag change uitvoert, vallen er geen BB's meer op de grond. Nou, dit is allemaal leuk en aardig, maar zonder een test ook vrij nutteloos. Aangezien het hier een midcap magazijn betreft, gaan we de volgende dingen testen. Allereerst gaan we de capaciteit testen, daarnaast de feeding op single shot en als laatste de feeding op burst fire en full auto. Tevens wordt er bij de feeding test een mechanisme met de follower, zoals eerder besproken, ook al gedemonstreerd. Volgens de doos van de beschrijving zouden er 120 rounds in deze midcap eh, moeten passen. In deze speedloader heb ik exact, zojuist handmatig, exact 120 0.25 grams Extreme Precision BPC gestopt. We gaan dus even kijken of ze er ook allemaal in passen. Zoals dus je ziet passen ze alle 120 in. Zonder problemen, de laatste gaan iets moeilijker dan de eerste natuurlijk, maar ze passen er allemaal in. Oftewel de capaciteit van deze 120 round midcaps is zoals beschreven. Het magazijn wordt uiteraard ook getest op zijn werking. Dit is 31 augustus jongsleden gedaan bij Paintball Will Arnhem. Hier werd eerst getest op de feeding tijdens single shot. Welkom bij de test van de GNG 123 rounds midcaps. Zoals je hier ziet, dit zijn de eh, midcap magazijnen en we gaan even testen op de feeding. Op semi. Als je ziet, nou is je leeg. Want een van de features is aan dit magazijn is, zodra het leeg is, komen geen bibis meer uit de Mac vallen feed iedere bibi. Maar naast semi kan je natuurlijk ook vol auto schieten. Hoe werkt dat deze magazijn? Vol auto. En zoals je weer ziet, hij is wel leeg. Genoeg, geen enkele bibi die eruit valt. Zoals te zien was in de voorgaande filmpjes fiet magazijn Flawless dus die in mijn eigen KAC PDW. Daarnaast heb ik de volgende plus- en minpunten weten te constateren. Een groot pluspunt is de solide bouwkwaliteit. Ze zijn weliswaar niet van metaal, maar door de hoge kwaliteit polymeer doen ze niet onder hun bouwkwaliteit. Eveneens is het gewicht maar nauwelijks minder dan van een metaal- en wiermagazijn. Verder heb je een uitstekende follower die zorgt dat alle bibis kunnen worden afgeschoten. Oftewel zit je op een ammo limiet, iedere bibi die je bij hebt wordt ook daadwerkelijk door je afgevuurd kan weer je leven redden in dit geval. Daarnaast 120 rounds in de midcap is ook 120 rounds met dit magazijn. Geen gezeur dat je er 160 op verpakking staat, maar uiteindelijk maar 110 in kunnen. Gewoon 120 is 120, klaar. Een ander voordeel is dat er gewoon heel weinig speling is. Als ik hem in mijn eigen KAC eh, KSC PDW doe, dan is er bijna geen speling te merken. En in mijn GGG GK5C al helemaal geen speling. Dit is ook gelijk een van de nadelen van het magazijn. Hij is net iets dikker dan een regulier M4 magazijn, waardoor ze in sommige replica's vaster zitten dan je ja, liever hebt. Dit type magazijn is leverbaar in verschillende kleuren, zoals ik hier heb, black en tan, maar hij is ook in volledig zwart, volledig tan of zwart en tan, dus omgekeerd voor wat ik hier heb. Mocht je na deze review interesse hebben, deze magazijnen zijn onder andere verkrijgbaar bij airsoft2go.com. Een link naar dit product op mijn site is terug te vinden in de description. Zijn er nog dingen expliciet over dit magazijn die je graag zou willen weten? Laat het me dan vooral weten in een van de comments onder deze video of spreek me aan op een scherm. Ik probeer dan je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Nou, bedankt voor het kijken. Uh, feel free to subscribe, eh, like de Facebook page of eh, volg me op Twitter. maar je kan natuurlijk ook een van mijn vorige video's bekijken. Tot de volgende keer.